Koronavírus nakazil aj našu ekonomiku. thank you očkovanie na COVID. Niektorí zistili, že sú... Nás nevie, ako dopadne vlastne s tým vírusom.